<laughs> je remonte Mathilde. <laughs> J'essaye. Ah, c'est toi qui la remonte ah. Non, non, non, elle se débrouille très bien toute seule. J'essaie de la suivre. Et oui, on a fait une belle cordée. Ah. Euh, efficace. Euh. Autant qu'on a pu. ouais, franchement, ça va. Oui. Ouais. Oui. tellement mieux sur un speed. Oula, tu fais un nœud juste en dessous. Comme ça, voilà, c'est tout. Ça, ça te permet de mettre un mousqueton pour mettre ton étrier.